Saját recept. Ő veled van? Hé hey, haver! Itt komoly munka megy. Tök sokat sporolok, hogy nem bízok meg ezzel senkit. Szóval... Most jövök, vagy nem? Mit?